en ce moment, au MUDAM, on a deux présentations de la collection c'est-à-dire euh, composé uniquement d'œuvres qui appartiennent au musée. Et ces deux expositions qui sont assez complémentaires si on veut comprendre la façon dont on peut exposer au public les œuvres qui appartiennent au musée. Alors la première exposition rassemble euh, des donations et des dépôts qui ont été effectués de façon très récente euh, au musée. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a des pièces extrêmement variées avec des artistes de différentes générations qui, à un moment donné, vont venir renforcer les œuvres que l'on possède déjà. Alors, il y a des œuvres d'artistes français comme euh, Daniel Buren, un artiste avec lequel on a déjà travaillé, ou bien euh, euh, des artistes que l'on connaît bien à Luxembourg, comme Michel Magirus. ça permet aussi d'ouvrir vers des artistes comme Lorna Simpson, qui travaille avec l'idée des clichés à la fois féminin et afro-américains. C'est une pièce qui est particulièrement intéressante parce qu'on a une série de, de, clichés. On voit une femme de dos, difficilement identifiable, mais la seule façon finalement de percevoir son identité, c'est à partir de la manière dont elle va arranger sa coiffure. Et on sait très bien que finalement, l'apparence, la façon dont on se vêtit, la façon dont on finalement va jouer sur certains clichés, va envoyer aussi des signaux sur notre appartenance et notre identité. Donc là, l'artiste, euh, de façon assez subtile et très perceptible, va mettre en avant tout ce mécanisme-là. Et puis on a d'autres artistes comme euh, Wim Delvoye qui avec beaucoup d'humour euh, s'intéresse toujours au détournement euh, des œuvres. Là, il a décidé de travailler sur un matériau extrêmement euh, populaire, euh, ces bouteilles, ces bonbonnes de gaz qu'on utilise de façon quotidienne, donc on utilisait de façon quotidienne dans ses cuisines. Et là, il va les décorer un peu à la manière de la peinture décorative flamande du XVIIe siècle, qui rappelle un petit peu une tradition comme ça euh, très, très raffiné et qui est assez sophistiqué en totale contradiction avec euh, ce support euh, extrêmement trivial et, qui appartient au quotidien. Donc voilà, on a un ensemble d'œuvres extrêmement variées qui permet à la fois de découvrir des peintures, des sculptures et puis aussi une nouvelle génération d'artistes. Et là, je pense plus particulièrement à Zondra Perry qui présente une installation vidéo composée de d'éléments un petit peu euh, hétéroclites, hétérogènes. Et à partir de là, elle va découler, euh, dérouler le fil de ce qu'est l'identité, une identité à la fois individuelle, euh, la façon dont elle peut exister dans le monde réel et sur les, des médias digitaux, et puis aussi l'identité culturelle. Et on la voit, c'est une, jeune américaine qui est d'origine africaine, et elle se promène dans les différents musées, alors ces musées encyclopédiques, hein, comme il peut y avoir au Metropolitan Museum. où On a des collections qui viennent du monde entier et elle s'interroge finalement sur la valeur de toutes ces collections extra-occidentales et la façon dont tous ces objets se retrouvent maintenant dans des musées en Occident et ont été déplacés de leur euh, pays d'origine, de là où ils ont été produits et en quelque sorte ils perdent aussi une valeur qui est la valeur d'usage et la valeur symbolique. Voilà. Donc à la fois avec euh, ce, vocabulaire extrêmement euh, contemporain, qu'il s'agisse de la vidéo, du sampling, du collage. Elle va interroger plus globalement la question de, l'identité euh, et c'est une question qui nous touche tous euh, aujourd'hui. L'autre exposition qui fait un petit peu le, pendant et comme je disais qui est complémentaire, c'est une exposition thématique cette fois-ci qui s'intitule Le monde en mouvement. Euh, la notion du mouvement, c'est une notion qui est vraiment primordiale à travers l'histoire de l'art. On sait que c'est quelque chose qui a euh, préoccupé les artistes. Et ce qui nous intéressait, c'est de voir comment aujourd'hui, à travers différentes techniques, euh, les artistes vont finalement introduire le mouvement de façon littérale, dans leurs œuvres. On a l'œuvre de Sylvina Campinas qui est vraiment euh, euh, quelque chose d'aérien. On doit faire voler dans l'espace euh, une bande magnétique. Ou encore celle de Konrad Chocross. Alors là, de la même façon, au travers d'un système relativement simple, une cage métallique dans laquelle il y a des ouvertures qui forment des motifs, on a une lampe qui va circuler et tout à coup va se projeter, va d'une certaine manière étendre l'espace dans lequel on se trouve et on a l'impression que finalement ce n'est plus le visiteur ou soi qui sort en train de bouger, mais au contraire que l'espace environnant se dérobe sous nos pieds. Donc là, on est vraiment dans des approches du mouvement extrêmement physiques. Toutes ces approches, en fait, se, complètent en quelque sorte et, permettent de saisir toute la diversité de la façon dont les artistes se sont emparés de, de cette thématique qu'est le mouvement.